вставать, ну надо снимать. Что там интересного? Здесь вот она, работа основная. Без них хрена не поеду. Давай, эти. <laughs> Один да, уже, вот, один вот, уже и так не выехал. А? Кнопка спуска затвора заблокирована, смените батарею. Уп. Не вышло. Вперед, давай. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Вы только гляньте, сколько фанатов пришло! О, двери открылись. Так. Не, ну, ну сейчас едет. Что там, что там, что там, что там, что там? В смысле, сейчас там моя развернется? Вот это, Ленчик, какая-то рада. вон, вон, вон. А, вон он, посылка есть. Там просто прикол есть. Вы только гляньте, какая коррида. Вы только гляньте, какой он. О! Лекция по э, фанатам. Хорош, хорош. О, поехал. Так, ребят, и снова перемещение по заборчику. А, стоп, а нет, он не в то место не поехал. О. Ох, ох, ох, хорош, хорош. Не, он не в то место поехал. Зато поехал в отличное место. А, а прям сюда, Прям в кольцо, чтоб фанатика пофоткали. Итак, что с этим трамваем?